Olewa. Olewa. Olewa. Agou, Voilà. Ici, c'est le temple du maître Aziza Agamalome. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous présenter le réel portefeuille magique qui produit de l'argent. Le portefeuille magique, produit de l'argent et c'est pas moi qui veux parler de tout ça. J'ai un invité et cet invité, il est ici. Et c'est lui-même qui va témoigner comment tout le travail, comment j'ai fait tout le travail ici devant lui. Voilà. Et devant lui, le portefeuille, ça là, ça va produire de l'argent et c'est lui qui va témoigner. Voilà, monsieur, comment tu vas Oui, papa, ça va très bien. Voilà, comment tu t'appelles Papa, je m'appelle Maman Traoré. Maman Traoré, tu es venu de quel pays Quitté à Burkina. Burkina Oui. D'accord, que les bénédictions soient. Merci, papa. Sois les bienvenus. Merci, papa. Voilà, aujourd'hui, tu as dit, toi-même, tu vas te déplacer pour faire le porte-monnaie magique. Oui, papa. Parce que tu as été en anaké, n'est-ce pas Oui, oui, beaucoup, beaucoup, papa. Beaucoup. Tu as dépensé combien comme ça J'ai dépensé plus de 4 550 000. Voilà. Et tu n'as pas reçu je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas. Si je suis rentré à la maison, au moins je vais sortir ici de porte-monnaie magique. Voilà. Ici maintenant, le porte-monnaie magique, ça produit un million chaque jour pendant des années. Hum, pendant des années. Alors, je vais ouvrir et tu vas voir, il n'y a rien dedans dans ce portefeuille. D'accord. Papa, qu'est-ce que tu as vu dedans J'ai trouvé une pièce de, une petite pièce dedans. D'accord. Je vais faire sortir et tu vas voir quelle pièce. Papa, j'ai vu un, un 5 francs de pièce. D'accord. Oui. Voilà alors c'est toi-même qui va manipuler le portefeuille jusqu'à ce que ça va produire de l'argent devant toi, tu vas voir. D'accord. Moi, je ne veux pas toucher. Voilà, moi, je ne veux pas toucher. D'accord, papa. Voilà, ici, c'est le Bénin. Les génies du Bénin qui sont au nord, au sud, l'est et l'ouest. Voilà, Traoré Maman, qui pas faire ce portefeuille. Voilà, devant lui, ça va produire les génies. vont demander, on va demander la permission, ils vont accepter. Voilà, ils vont donner la richesse. La richesse, la richesse. Oh Olewa, oh olewa. Oh, voilà. Je vais demander la permission aux génies si ils ont accepté que l'argent est dans ce portefeuille. Voilà. Papa, je verse comme ça. Oui, il faut verser comme ça là. Tu as vu ce que tu as fait, ça veut dire les génies accepté. D'accord. Ça veut dire les génies accepté qu'il y a de l'argent dans ce portefeuille. D'accord, papa. Tu as compris Oui. Voilà. ça là, je peux déposer là-bas. faut déposer là-bas. faut déposer. C'est toi-même qui vas tout faire. Moi, je ne touche à rien. D'accord, papa. Moi, j'ai déjà fait le travail mhm. aujourd'hui dans la nuit. Papa, je prends le portefeuille. Prends le portefeuille et ouvre le portefeuille et tu me dis ce qu'il y a dedans. Voilà. Papa, c'est l'argent que j'ai trouvé. Qu'est-ce que tu as vu C'est l'argent. Tu as vu de l'argent. Il faut faire sortir ça pour montrer à des personnes que devant toi, le travail a été fait et il y a réellement de l'argent dans ce portefeuille. Papa, c'est l'argent qui sort. L'argent Oui, c'est l'argent. Moi, je n'ai pas trouvé le portefeuille là. Oui, papa. C'est toi-même qui a fait. Oui, c'est moi. Ça veut dire que le portefeuille n'a pas de poche à quelque part, comme le font des gens oui, dans les réseaux sociaux. Non, non, non, non, non. Papa, c'est moi qui a fait tout. Parce que c'est toi qui iras témoigner les autres. Oui, oui, oui. Maintenant. Euh, et je peux témoigner. Voilà. Je peux témoigner. Tu vas mener là-bas ce que j'ai fait ici. Toi, tu n'auras pas génie là-bas. Oui. Mais je vais te donner des bougies et tu iras là-bas avec. Et ce que j'ai fait ici, c'est ça exactement. Toi, tu vas faire. D'accord, papa. Ah, voilà. Papa, l'argent sort encore. Sort, ça sort. Ça sort. Ah. Voilà. Le porte-monnaie porte magique du maître Aziza à Gamalomé. Sur ce numéro, je ne fais pas seulement le portefeuille magique. Je fais le retour d'affection toi, ton mari t'a quitté, tu peux le faire revenir. Ta femme, tu peux la faire revenir également. Grossissement de pénis, quel que soit le problème que tu as, la voyance. Voilà. vos Isa. Ouais, les bâtons. Que la bénédiction soit, monsieur. Merci, papa.